sa North, matagura sa Bataan, matay pa, matay dito. Is 300. Wala, ayun yung pangkain. Ganyan po, ganyan. ah?

Wow! Lagto! Wala pa naglalaro naman ko. Okay na po ba kayo? kayo, sir. Makulong po ba kayo? Tulong! Ano nung? Tap? Tawagan mo na! Ayaw ba kontak! Wait lang! Ano ba to? Tawagan mo Ayaw na! Ayaw ba kontak eh! Wait lang! Ano ba to? Tagal! Ano kaya nangyari kay Kuya? Naatake yata. Yun yata yung tinatawag na extra. Ah, ganun ba yun? Siguro ano? Masakit ata yun. Ah! <laughs> po! Tulong po dito kasi meron po tayo sa puso! Opo! Okay po, sige, salamat po! Ano Kaya mo lang tayo!